Hola, soy José Blesa y hoy eh, vamos a hablar de un deporte quizás no tan conocido, pero sí para todos vosotros que sois amantes de las puertas, como es la alterofilia. Tenemos a Lidia Valentín, que como ya sabéis, pues el referente a nivel nacional y, seguramente pues tendrá unos éxitos tremendos en, en Tokio. Estamos preparando los Juegos Olímpicos, hemos empezado a preparar la temporada y estamos preparando ahora eh, los Juegos Olímpicos. Y primero, pues bueno, con pues muchísimas gracias Lidia por estar con nosotros. A vosotros. Y bueno, eh, la idea de, como ya sabéis, de, todos estos vídeos que estamos haciendo es acercaros a vosotros el deporte profesional, eh, qué hace un deportista de fuerza que se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que Lidia es un muy buen ejemplo porque eh, bueno, eh, sabéis que hay muchos deportistas que quizás no han ganado grandísimo, han tenido grandísimo éxito a nivel deportivo y, no cuidaban tan al detalle como podemos pensar, eh, por ejemplo, en lo, nuestro, la alimentación, ¿no, Lidia? ¿Cuándo? ¿Cómo era tu alimentación? ¿O cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado nosotros en esta preparación para estos Juegos Olímpicos con respecto a lo anterior a nivel de la nutrición, la alimentación? Eh, bueno, pues ha cambiado bastante, ahora tengo como una nutrición más consciente. Siempre es verdad que me he alimentado muy bien, eh, me ha gustado nutrirme más que comer por comer. Sabía que al final tenía que desarrollar un gran papel, tanto en competiciones como, como en entrenamientos, y bueno, saber qué alimentos son los mejores o los que para mí eran mejores en ese momento eh, y por la experiencia y todo el tiempo que llevaba entrenando, pues así más o menos un poco también por sentido común. Eh, pero bueno, a la, hora de trabajar con vosotros para mí ha sido pues como algo totalmente diferente, he descubierto muchas cosas y tanto a nivel de alimentación como suplementación y más ahora que he tenido que cambiar tanto de peso y que pensaba que era mucho más fácil y hemos visto que no es tan fácil subir de peso en tan poco tiempo. Pero bueno, son aprendizajes que, que ahora de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, que para mí ha sido <laughs> totalmente novedoso el cambio que he tenido que hacer, pues me habéis ayudado muchísimo y bueno, estamos en el camino y estamos en la buena dirección. Claro, es que cuando hablamos de deportes de peso, no es lo mismo que cuando hablamos de otros deportes en el que el peso no influye tanto, como decimos, como la composición corporal es importante y el peso me da un poco igual, si tengo que mejorar la masa muscular, en este caso no, estamos hablando de un deporte de, de peso en el que además este año, como dice Lidia, pues hemos tenido ahí alguna cosilla <laughs> complicada porque ha habido que subir muchísimo peso en muy poco tiempo. Entonces, al principio, eso es lo que al final el aprendizaje, eh, cuando nosotros hablamos, y, Lidia me contó esto, decía, bueno, es que es muy fácil, y yo decía, no, no, es muy fácil, o sea, no es muy fácil coger tanto peso, pero lo hemos hecho. Hemos jugado con el agua, hemos jugado con, la sal, hemos jugado con los hidratos de carbono, hemos hecho cargas que todos vosotros seguro que conocéis, Em, pues pues, por, los deportes, por el culturismo, por los deportes de fuerza. Pero hemos tenido que tener cuidado porque podíamos caer en el riesgo de empezar a oxidar demasiado carbohidrato y empezar a perder peso, de por aumentar tanto la ingesta de comida haber tenido cualquier problema estomacal, encima con viaje, encima con... Pero bueno, lo conseguido. Ha salido bien. Ha salido bien, clasificado para Tokio. <laughs> Sí, que lo importante. Y luego además, pues en el tema, por ejemplo, de los suplementos, igual, ¿no? Es decir, muchas veces tú lo que, lo que nosotros hablamos es que suplementos, pero tampoco sabíamos bien qué suplementos, por qué eh, o qué cantidades, ¿no? Sí, realmente estaban como un poquito establecidos y parecía que cuantos más suplementos te tomabas, que si aminos, que si ciertas cosas que tú no sabías si realmente te mejoraba tanto el rendimiento, pero bueno, era como, bueno, pues para todos más o menos lo mismo y ahora pues con vosotros sí que es verdad que lo tengo más, eh, dirigido hacia mi persona, todos los suplementos, y ahora pues es que apenas me tomo casi nada, solamente los suplementos que realmente sé que me van a beneficiar y que me van a mejorar el rendimiento, porque al final es la clave, no tomar ahí suplementos que al final ni te van ni te vienen, pues creo que ha sido como algo muy importante, tomarme cuatro cosas, pero que sabemos que me mejora casi al 100%. además ahora mismo estábamos hablando de los, estimulantes, que tenía los suplementos y efectivamente, tomo esto o este preentreno o este estimulante ahora que o lo guardo para los momentos de entrenamiento intenso que realmente es cuando voy a aprovecharme de ese beneficio. Porque tú un día normal, un día de entrenamiento, ¿cuántas horas puedes entrenar? pues por la mañana dos horas y por la tarde otras dos horas, pero sí que es verdad que el deportista también tiene como efectos Es como me tomo el preentreno porque me lo tomé la sesión pasada, hice una sesión que flipa pues quiero repetir eso. Y aunque a lo mejor eh, puedas eh, llegar a hacer la misma sesión sin ese preentreno, prefieres tomártelo porque te ha ido súper bien. O me voy a tomar estos aminoácidos porque es que he hecho una competición brutal, una preparación brutal, quiero seguir tomándome estos aminoácidos. Pero realmente al final, a no ser que haya una persona que esté súper preparada y te diga, pero mira, Lidia, eso no funciona así, o es mejor que te tomes esto porque te estás sobrecargando, entonces sabes cuando coges conciencia y dices, pues a lo mejor es verdad, pero sí que es verdad que el deportista utilizamos como ese efecto placebo para casi todo y si nos ha ido bien, queremos mantenerlo. Sí, de hecho hemos tenido, hemos cambiado muchísimas cosas, eh, también incluso por el dolor muscular, por, por, esa agujeta o por esa fatiga, también estamos tomando a lo mejor eh, algún antiinflamatorio porque pensábamos que eso nos ayudaba a recuperar mejor y hemos visto que no, y de hecho ahora también pues la recuperación está siendo mejor haciendo todo con, los alimentos que utilizamos, con los suplementos que utilizamos. Y es importantísimo hacer las cosas eh, de forma individualizada, buscando el beneficio del suplemento, del alimento para, del alimento de eso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, entrenan cuatro horas al día. Eh, hemos dicho que los alimentos, además hemos trabajado un montón eso, hemos dicho que los alimentos, bueno, es que este alimento es súper sano, pero a lo mejor hay alimentos que tenemos una idea de que son, no son muy saludables y a lo mejor para el deportista, para recuperar entre sesiones, ostras, es que no ayuda. Entonces el contexto, por ejemplo, eh, batido de chocolate, ¿no? Así que dice, bueno, pero José, ¿cómo me voy a tomar eso? Ostras, pues lo mejor cuando hemos tenido que aumentar tantísimo peso en tan poco tiempo, hemos comido alimentos que tú misma decías, no, no, no, no, yo nunca me he comido esto, pero ¿cómo voy a comer? Eh, me voy a tomar eh, un arroz con leche o un flan. Es que yo para mí el flan, tanta azúcar, no, no, no, yo no quiero eso. Entonces sí que es verdad que muchas veces tenemos cosas como muy establecidas, o inclusive con el sal, me acuerdo, que apenas tomaba sal. Y el cambio ese de tomar sal, porque es como, no es bueno el sal, ta, ta, ta. Es como, te, lo introducen tanto que realmente piensas que no es bueno. y, es necesario, para el deportista, y además para un deportista, más ahora por supuesto, como ya sabéis, ambientes calurosos, más importante todavía la, la hidratación, estar correctamente eh, tanto hidratado como con todos los electrolitos necesarios para mantener ese correcto rendimiento y, intentar, intentar eso, eh, ir quitando esos mitos o esas ideas que tenemos preconcebidas de esto es malo o esto es bueno, en realidad depende del contexto, tanto el alimento como el suplemento y que al final, si tenemos que hacer ajustes o tenemos que, no, cuando al final hemos tenido que, por ejemplo, en este caso, coger peso, o lo que normalmente suele pasar en los deportes de peso, que es que hay que bajar peso. Si vamos un poco a lo loco, eh, pues no sabemos si esto me beneficia, no me beneficia, esto me ayuda, no me ayuda, y cuando lo vamos controlando, pues bueno, al final las cosas son un poco más fáciles, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que es importante tener gente súper preparada cerca para que al final te ayuden a sumar, eh, porque todos suman. Todos Bueno, pues vamos a preparar los Juegos Olímpicos de Tokio, que tengan toda la suerte del mundo, queda un mesecito y muchísimas gracias a Lidia por, por querer enseñar y explicaros un poquito más o acercaros el deporte profesional a todos vosotros. Gracias a vosotros. <laughs>